تحية من لبنان إلى كربلاء المقدسة اسمع تعني أنا لك بحزان المين ذبح عطشان وبكل عزم وإيمان افراح لوانا لهفة ودمع وأشواق ساقي